Best Rap Stars Badik ка дастии шавба дидуди майда чалави траса дамоши ман кад биши хушруча кайфа таранга ишаб у ҳақта дод наличи е беномусради чи тида ба ғалишличи кайф нагӯи дунё тока барои кайфи тенес касе коша қатидкада гайпага қатитенес зинда бод лави траса шиортон ҳами гапай раҳгизарам сумит бита пишти дарахта мешапад дугона бози вайронка духтарора бисёриша духтара ки хонашина акалян миёбиша аҷоиб замоне иш байни ёдамо беқадрада баркаш лабалабаё мебиниш ба сатра любой духтарё зира соҳиби се парена я пареныш сумдорака я ҳисобиш кайфена парени дигари соҳиби таксии чортасе духтаракои асринав камтарай худо битарсе парени сеюмиш яъне камбағале бояд гираш камбағал номус дора вақте қати чакас бинаш дига намегира кореш намеша харидораш дига ҷои вохирид гирифтам пеши раша духтарак сарҳӯй шидак то ҳамешава духта бу тамомака ҳӯй шидак э худо инсоф бите якхе беинсофода метарсим гап занам барои ҳаму гапҳо махоида мегум ки якхе духтаро ба хычо накаша фикр кина нобурӯи падар каша акаш байни ҷурошта забонша қиткадагиай барои ки ҷураша ҷураш хоҳарша бурдагиай ҳамкори оташ духтари чорумгиша шӯ додест духтари ин мардак боша шабо да хонаш нест мақсадам ягон чине мехом бигардан аи роҳ бади кори хитак чӣ кор дори да дигаро ба ирепд намегардан ай раҳи рафтагӣ шона руста натонистӣ иёра мегардонишон ба фоидаи хичон мегум да фикри бадӣ нестм ҳози дароли сенатам вале ма бадик нестам бадик ҳақиқатам мегане ки ба гапи дағал бадик душмани бояё дӯсти камбағал и бадик ки ғамзада ҳамдарди ошиқоай баҳри ғариб мехона бачаё чаи ғарибоай дареб шафшаф намекунад шафтолӯи гапа мега духтарои кирм дора хичона қапа мега пашти ҳама ғарибо хотири ишчон ғарибай ба телефон мефама ҳар рӯз дарусуш ғаридай ҳақиқатай чашми дидан над Куйбыш Records. من کدن مایلی روی سفید گنه ترا میدونم دونم نکه حیاتی ما به من عشقی مورنگی سیگارت سوخته بیچوک رنگی شید ما کفی دنیا شیدم او رای تیک تاک شید رای دکی رفتستی هیچ وقت نبینه خطر خدا اول تره خشبخ کنه بعد تمارا زندگی شهونه برات باشه حلال سر زلفی چپ تایلا هونا پرونه شمال دختر ارکای اوچا یا گونای پدر همیشه باشی بین و دو در فکری مای سغرای کوچه хишбах када наметонам теи хишручара эза битаи сатрам гирья нака барои маашк нарезон бефоида ай нака ҷонта фидои матрам дӯст медорӣ марам чӣ намемона якҷошем номус маҷбур мекуна ки мо бари дигарошем эошиқои дунё бирасем ба қадри ёр якдигара ай даст натен ғанимате ҳар дидор мо ба қадриш нарасидам ба худо сахт пушаймонам ҷанг шидами дин нахуй гуфтум ба да хатои калонам эхудо мора якҷока ай дури умед ҳастам пасам дига ба қадри ҳар як хандаш мерас дастам ҳис кардам набуданша ҷое рафтам дилам хун буд чанд тош омад на ҷош наки ай дил берумуд бахш мара агар тони шидим зомин да ишқмон бовар ки маем сабаби а як дигар дуримон чанд бор хостум пешит биём намондан ҷуроҳом тарам чанд бор хости биёй намондан дигонот дигонот дигонот дигонот бури сари раҳманомӯз обурум баландӣ кад набуди ҷоном тоҷикистон мада тангӣ кад ишаб бо ёдуш кадум фишори хун баландӣ кад навой ма дидани ӯ буд мери ӯ мада камӣ кад дилпазмони хандаош орзу кам дидани рӯшаш лянка набудак не ки маҷбур сӯзондум пилӯша ханда дуровард лабом да ҳис кам ки нав дидагишум дасту пом вазбинӣ кад хиёл кам ки да парижум э орзуҳое ки надидам фақат миштад кам ҳама соз меша гуфта не ки хидмат кидад кам зимистони истола тез ретон баргои дарахт ҳатто баҳор шид боронтар накадак решаи карахта ранги сафеди беҳол хун намонда румда мара я одами мурда бирорем байни мардумда бизан борон бизан бӯи ҷудогира дурки худоё душмани ёшиқор чишмоша курка ки матонум фурсати як бора гай пештиданша кӯма бинам ба чашмом чира орзу каданша базбинии дардоша бардошт накад қомат ҷони ма алвидо дидор ба қиёмат ки матонум یه رج مرا زورم نرسی زورم نرسی که ترا توی من بگیرم تلایقی بهترین های برای همه خوشبخت باشی جانم توی مبارک қару ғазаб дури панҷа мушт қати девол дазам фикр ки зиндагии фаш дар сари девона зад арӯсам ба шӯра шидак лек мазам гирам нашидам наҷумби зур задам маро бай зиндагира кашидам зурум дар либосам намераса бо туй мекардам ма даужени то ай бор ма партом даатам очаҷонат маҷбур дорад тӯра бояд туй кинам ма бояд ғариб шам кор кинам границора уй кинам зурум намераса оли туй кинам закинам тӯра зурум намераса чанд қай дига ман кинам тӯра намераса потира дига да бытан ты метони да сари тах бари дига да быда не наметони ҷоном ира хидма медонам бахшиш замину осмоном хушбахт кадад наметонам мадер кадам уже очагу вақти ты расида кайраҳои шаванум а кор кини бирам россия гирья наки розӣ шашукр ма ҷоном айти розӣ хафа шавам ар набошим гуфти абу розӣ ма бари хандат мемурдам хушбахт кинад розием хитаги нагор наки хушбахт шав шабе таба гирья мега э, бе ақла ки ма гапота ёдам намера маҷбурай ҳаёти ман мерам эшозодаи ма шоҳид намеша камбағалат дига маҷнунвор лайлом намеғатм дабағалат бари фаромӯш кардан алишай номеромам дига бари дидормо пеши хонато намерам дига бари дидормо пеши хонато намерам хостгоро қатор буду чай мана буд байншонда ба туи камбағалона охи ай ба шумо да нагубона ай мефаҳми хита да ҷои ма бумонӣ чӣ кор мекунӣ чизера быхоҳӣ гирифта натонӣ дили лахлах дорум ки саи бемаблағ дорум феъли аб мабла дорум ту ҳақиқати ту бахт дорум ман фақат як раҳ дорум тира сар битам хушбахт шай леки барои тира ай даст додан ман тарсу вам дорум гафиро чам шава гуфт хушбахтӣ ҷам шава гуфт то бидида шурқатӣ азобои чанд шава гуфт занг задак бахшиш пурсид розигӣ метум гуфт байни моҳамай чӣ буд шид туй меша бе ту гуфт <laughs> дааш кет ғарқим накӣ ғуломи дардим накӣ рӯзи туй тамаргим накӣ махидо розию фақат дуо мекунам даақит ханда зебам доим ҳам хеханда бошад далабаке рӯзи туют мерам ва дад метирм то қат мекунам накӯ нарафтанам хубай машад тоза мегирам ягон фатоаппарат мебарам Acid Records. Душамбе Продакшн. алосози хуби ҷоном бемачиёл дорӣ ганда сахма ёдит кардан кам та гап зане вақт дорӣ мебахшӣ ки ҷанг шидем гапҳои безе буд гуфтум ай рӯзе ки ҷидо шидем бе ту ҳар як секунд сухтум дадамоҳи ҷидоимон ёдум накардай ту мемирим та банозакам ай мақар кардай ту алло ҷоном гап зоохӣ чӣ қахаб кардай ту нахоб чӣ фатиҳадай ту аробаскашу хиёта ки ма бе ту наметонам барои пеши гап занем да пушти хонатонам бугу ки да бахшидан та дафотиат кон бача ҷаҳон таҷиле ки ҷалай мабади дастам дига чалаҳай норзумон норзумон дар хишбахтира надидем чордаҳуми феврал ба дагчала як хела харидем қасам хӯрдем то мурдана намеброрем айчилик мо тыдам но али шушгада фырида шабе имон дар дымои ҷудои мо рафторо дига хешидай тыра хозгорӣ кадияне нагуфта розӣ шидай касе ки ёшиқ нашидай бовар накне дыхтаро да камбағал калон мекуна бад метан шаясундорда медонум ба хоси тынес тыра маҷбурӣ додесан сабаб камбағали май ки тыра аймадур кадеса кур кадеса май дарах номунҷами номи тӯра хедогира ҷони тӯра рӯзе бекасмони тӯрам нахуд таймабрай блас вақти чӣ рӯзо гузашта чӣ хе фаромӯш кӕным биё радио хирон бо тӕрама оғӯш кӕным қатин бош то рӯзи туй таки айтӕма сер бишавӕм намехостӕм ки да ҳаётоши қину касе шавӕм дам ба дам нагу туй дорӕм бара қаз насӯзонма коре накӕн бад пиёни бигзаронӕм шаву рӯзма анам ранги дос кашидай нависанай ҳарфиёра кае ёшиқора бинӕм гузаштара ёд миёра қатин да берун мегашти бачаҳо гапӕт медода медонистан ки ёшиқе маму хелам ғам медода ҳар рӯз дар аз бор бӕдӕм айда саи хушруги гита мезадушо мезадан ма медидим гирьякинита аро чӣ коро накадане ки дӯст надошти мара ти сабаби ки бала боло даронда коши мара ҳалавода гузашта на туюш даъватам дора дилим барош гум заде са чашмон боша гирья дора фамидим да фотиҳаи дилим шитак сад пора сад борам хонатон бирам дига фойда надорам тунагётон як гап дора касое ғам дорам нарози ай вай буша на тақдирм пан метам алвидои харгушакм дирай дил фар метам ҳар дар ҷангомон зиндагӣ дар тасах набуд ман дар дил орзу доштум мақсади ман кайф набуд ман тара дахдум ранги зану медонистум хушбахт мекунам гуфтум леки ман натонистум чӣ хеле ҳасти нестӣ бози фақат гап дастумай бисёрии духтару фикрошон дастум гумай эй кош кошки мекардӣ ба гапам гуфтам ҳоле мехунам ина истодам дар гапам ин ҳами охирон репай бишиву фақату гӯшку ойнара бигӣ дар дастат биши қошота тушку вақте мо ҷиддо шидем дӯст дорем дар ту камшид вақте рафта ай барам рафти мар фикр дафтарам ҷамшид бад гирифтам қалам ав сараш кардам навистанам ай ҷада фикри ты ты тобити дасана да дилат ба ҷои ма багу ты меҳмони кира ты барои кайф карданат баги ягон табан кира мара гушка энигодни баги ай сарат румола ты дахтараки шаҳри румол зебат надорам и гапои ма гуфтесам ё ҳамаш ҳақиқатам ав апше тазиқ намешам ост ё баравбата оли ярӯз неярӯз ёд мекуни ганда сахма бархастат намекунам худо бакана хешбахма майли ина ихтиёрат ба гардака ту озодӣ ту ҳоли дер мефаҳмӣ ки чирае даст додӣ Yakın bormadıydım mı? хандаши дума доши гуфтам мови ту параем хато кардам деки наши ду хандаҳои базеба дов мекунад дилу ҷон ман вақте тара мебинам намефорам барам хона ҳар саҳар ба ёди ту ман мехезам ай хо ман хирсандам да ин ҳаёт ки тоқа тара дорум ҳар рӯз мо баъди дарс ҳар дамон мерем хона ман тара дӯст медорум ира ҳама медонам да ҳаёт беғайби ту ҳеҷ кара дӯст надоштам дилам да фикри як касе фақат да як одам то ҳозир дӯстат медорам лекин намефаҳми ира баши хишро фикр кун бо хато назани тира ты ба кала нагирифти дахат гапзани исоза ё одаме биё ки то сери таб гуноҳои кадата нагирифти ба кала у коре ки ӯ рӯз карди вайрон кард чанд ҷои сара овозаҳот бисёр шидез як ҷо дабаши мантушка бад ҳамаша мефаҳмӣ репа то охиша гӯш кун репа то охиша гӯш кун